bisal ja salpi sal ätärkään ätärkannun. Ja mummat inja salpi sal. Juktaa duvar. Ätärkan umna multanahissa. Vainga vainga maahissa horossa ätärkään mukena musa Juga nidu ikä jeratar. Tungi karan tasar. Horossa ollaan. Mukin bijiran ätärkään mungkin bijarakin komo yami ka kono moran ta atir kan mungkin bijarakin komo yami moran kar atir kan dola kalau kalau itu gak kal gusa gulsa hurul dak mindun hurul di jenga sai kokon atir kan ngalit no itu gak malcaran dah hurul diran Jab duhur jengada ya hen jengate kakan berajak halat Ölüsülan dan wara ödan dan huru uruldiren tarahi. Unyap angkan mi gadan dain marukkan mi gadan da uruldiren kamoyanun. Ödan wara, ödan wara uruldiren. Unya garanda ayahen dalam berali jabdu. وتلقى يبدون اياهن Ella havalla e, moranda boltanoa tirkkoon. Ääsenä tirkkaanen. Javin daasin. Lutti e, kamoja e mi huruvron gun gulta. Virangdolin toksähinnän. Berawa yaki kun sajaran, Toksäjaran layak seran dalam iserannella diri watin acercane na maskidar ta jiran kamoya ja, am jaran ulin jaran ada kalau tali tuk saja na tuk saja na dawar saja na tar tap kahinan unyap turuk purung guna tap kahinan tar acerkan mi mitarahi wa acerkan oh, magulta ya, ya. Eh yang gujaran tawar anti dagi. Sare mun ngadi dagi yang go gusa. Mun ngadi dagi yang go jaran tare. Gusa. ini eh! ada. Ini eh! ada. On gunjaran. Eh, hit mana yang gujaran gusa. On hmm. dagi gun on gunjariwan dagi hande. Tili tiling nam go gusa. Taskiya yahina. Atir kanun inmaruk tukti puruli unni gadan da jawa purul dan. Jawa purul dan da haralin mu unkul bul dan tali. Jav talama besa mu unkul bul dan tali. Abo igul cagir kiyai akal akal manya jawit pal dirgasa Jawit jawit pal dirgasa akal manya luutang jangat. Lu ya bakana luut lipki eh? jangat. Tadi ko yahan jangat. Agran kamoya mi tanan jawi. Kung taratir taratirkan magulcha. Ekun bin lu. Lu garbin bifki di la ya gusa. Moldu, moldu, moldu baldifki lu. Lu tar. kan nakul ngat jawar. Hmm. Jawar tipaajipta lippijapta ajahan jangat. hina nardalan kamoja mi diskif. Eduk eduk bakajam gunjana. Eduk bakajam gorono no no hmm. gunjana hina nardalan. Aratik kaarin tuksa malcharan kamu ya mi tadun. Hmm. Jawar mokaan dar dalan ajahinna. Atirkaan noonu. Hamoyami toksaran hitandolla. Oh, uya dua ya hisab. Talaya devura jara. Oh, jukka bakonjon. Tadu tapka tapka sinjami albasa gonjana. Oh, hin kaakon mo ya du jab saabikta. Jab saabim chavin kaakon maha saabimi. Uakkina Gusada tuk tugda horusaan talaan. Oh, Tara teurin mingakaan. Petir kala tekkan no, no pet nulgihin no.